हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अब देखो ये दो सवाल है देख लो ठीक है पहला है मिस्टर राम ने पचास हजार रुपए से अपना कारोबार प्रारंभ किया और दूसरा है राम ने कंप्यूटर सिस्टम चालीस हजार में खरीदा यानी एक सिस्टम की कीमत रही दस हजार रुपए तो इसकी एंट्री पास करनी है तो कैसे पास होगा ओपन करें ना ये ओपन हो गया तो कंपनी तो बना लो ये कंपनी बन गई फाइनेंशियल ईयर चेक कर लो दो दो बार लग गया चलो इधर चलो ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया इसको एक्सेप्ट करा लिया अब ये कंपनी आपकी बन करके तैयार हो गई है ठीक है अब इस कंपनी में हमको क्या-क्या इनेबल करना है वो समझ लीजिए ठीक है फिलहाल तो जो एंट्री आपने देखी अभी ये हमारी एंट्री थी ये मैं आपको दिखा देता हूं मिस्टर राम ने यहां पर कहीं भी जीएसटी का नाम नहीं है तो अभी हम जीएसटी को इनेबल भी नहीं करेंगे ठीक है यहां पर सिर्फ दिया हुआ मिस्टर राम ने पचास हजार रुपए में अपना कारोबार प्रारंभ किया तो ये जो एंट्री है mister Ram started his business with worth rupees fifty thousand इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे कौन से बाउचर में जाएगा ये कौन से बाउचर में जाएगा कंट्रोल ए प्रेस करो पहले अब यहां पर कौन से बाउचर में जाएंगे क्वेश्चन क्या था तुम्हारा यही क्वेश्चन है ना हम्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगी तुम कैसे कैसे इस एंट्री को पास करोगी हाँ तो रिसिप्ट बाउचर में जाओ तो रिसिप्ट बाउचर में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे F6 तो ये F6 प्रेस कर लिया आप क्या करेंगे हाँ, हाँ। एक मई 2020 उसके बाद फिर एंटर करेंगे उसके बाद क्रिएट कर देंगे क्रेडिट का अकाउंट करेंगे कैपिटल अकाउंट हो गया ये किस ग्रुप में जाएगा ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट नाम क्या दिया हुआ है सवाल एक बार फिर से देख लो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो एंट्री में क्या दिया गया है मिस्टर राम ने कारोबार प्रारंभ किया है तो मिस्टर राम का नाम आएगा कहां पर आएगा यहां पर आएगा देखो यहां पर है ना तो मिस्टर राम वहां पे लिख दो एंटर करो इनका एड्रेस डाल सकते हो फिलहाल चलो छोड़ते हैं एंटर प्रेस करो एक्सेप्ट करा लो एक्सेप्ट कराओ एंटर तो ये पहली एंट्री आपके पास हो गई अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है कितने हजार रुपए से पचास हजार रुपए से पचास हजार है एंटर करो अब यहां पर क्या आएगा कैश में दे रहे हैं तो कैश कर दोगी तो यहां पर एंटर करके तब यहां पे कैश करोगी ये यहां पे डेबिट ही रहता है करो कैश एंटर करो एंटर करो एंटर करो हो गया ये पहली एंट्री पास हो गई ठीक है अब दूसरी एंट्री क्या है हमारी दूसरा सवाल क्या है यहां पर देख लो ये ये हमारा दूसरा सवाल है मिस्टर राम ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा यानी एक कंप्यूटर सिस्टम की कीमत कितनी पड़ी इनको दस हजार रुपए ठीक है तो यहां पर इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि उधार खरीदा है कि कैश में खरीदा है वाउचर में चलते हैं क्योंकि परचेज करना है और बिजनेस के लिए करना है तो यहां परचेज वाउचर में आ गए अब यहां पर आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए वो डेट डाल दीजिए जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग अगर आप कैश करना चाहती हैं तो कैश कर दीजिए ठीक है फिलहाल अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कैश कर सकती हैं तो ये कैश कर दीजिए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए नीचे आइए नीचे आइए यहां पर आइए और यहां पर आप रेगुलर कर दीजिए एंटर प्रेस कर लीजिए यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर तो बना लीजिए परचेज अकाउंट जाएगा ये एंटर करो एंटर करो एंटर एंटर करो ये हो गया अब यहां पर क्या इन्होंने खरीदा है तो सवाल एक बार फिर से एक मिनट एक मिनट सवाल देख लो फिर से राम ने चार कंप्यूटर सिस्टम खरीदा एक की कीमत दस हजार रुपए यहां पे दिया गया है ठीक है डेट नहीं दिया गया तो कोई भी डेट डाल सकते हैं तो यहां पर अब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो डायरेक्टली स्टॉक आइटम बनाते हैं अल्ट के साथ सी प्रेस करके यहां पर आ जाते हैं और यहां पर कंप्यूटर हम बना लेते हैं एंटरप्रेस करते हैं एंटरप्रेस करते हैं यहां पर प्राइमरी रखेंगे एंटरप्रेस करेंगे नीचे आएंगे यहां पर क्रिएट कर लेंगे क्रिएट पे जाएंगे तो यहां पर आइटम कर देते हैं आईटीएम ये फॉर्मल नेम हो जाएगा और आइटम पूरा कर देते हैं एंटरप्रेस करके और यहां पर एक मिनट ये यहां पे देना जरूरी है पीस पैकेट क्या करेंगे तो यहां पर आप पीस कर सकती हैं या एंटरप्रेस करके अब एक्सेप्ट करा लीजिए इसको ठीक है तो एनओएस भी किया जा सकता है यहां पर एक एनओएस करके भी यूनिट आती है तो आप यहां पे जाकर के चाहे तो एनओएस करके एक यूनिट भी क्रिएट करा सकती हैं देखिए ये एंटर किया और यहां पर आए तो नंबर कर सकते हैं नंबर ठीक है नंबर्स ओके एंटर प्रेस किया अब यहां पर एन प्रेस करोगे तो यहां पे एनओएस मिल जाएगा आपको नंबर्स ठीक है एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लो ठीक है तो ये हो गया अब यहां पे कितना कंप्यूटर सिस्टम की बात हुई थी चार ठीक है अब कितने का एक है दस हजार का एक है ठीक है एंटरपेस करो एंटरफेस करो एक्सेप्ट करा लो तो ये एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद पूरी हो जाएगी आपकी क्लियर है एंटर करो ये एक्सेप्ट हो गया यानी एंट्री पूरी हो गई